Tunggu, tunggu tunggu, tunggu bu, tunggu bu, tunggu bu, tenang, tenang, tenang saudara. Jalan, jalan, jalan. Jalan. Polisi ya? Iya. Kamu tadi sana. Eh? Eh? Apa? Iya, polisi namanya teman polisi. Eh. Allah. Allah. Eh. Ya, halo, Pak. Eh, tolong bantuin. Abang duduk mana tadi? Abang duduk di mana? Di depan. Sudah sempat keluar. Dijepit. Dalam bang. Iya. Ya ya ya. Tunggu tunggu. Tunggu bang. Tunggu bang. Tunggu bang. Tunggu bang. Tunggu bang. Tunggu bang. Tunggu bang. Ya. Tunggu tunggu tunggu tunggu. Kok bisa kemari bang? Gak tahu nih. Hah? Percapannya bang ya? Hah? Bisa kemari Lampau bang. Segini pak? Wanto, Wanto, keluarkan aja bu, dikeluarkan. Woi, keluarkan, sakit aja. Keluarkan aja, keluarkan. Tunggu, tunggu, tunggu. Keluarkan ibu tuh. Keluarkan aja, keluarkan. Jangan ya, mau ya. Tarik, tarik, tarik. Angkat, angkat, angkat, angkat. Pegang, woi. Ntar bu ya. Eh, tarik, tarik. Iya, iya, iya. Belum, belum. Ini harus harus mundur. Ini harus mundur masuklah like like ya kan Hah? Masa ini apa sekali kemari? Tengok Idul Fitri. Hah? Gitu.